Здравствуй, привет. На каком Давай. основании вы хотите нас снимать? Да на любом. А что, чем вы мне запрещаете вас снимать? Да вызывайте охрану. Давайте, вызывайте всю охрану. Берет меня немедленно и больше там не подходи. Я же снаряд выйду ну, просто. Вызывайте. Ты третий раз уже обещаю. Объясните, как в стране, где нет ни нормальных машин, ничего, есть институты, которые людям рассказывают, какие должны ездить машины. Где такое видано? Дорогой. Я вам не дорогой вообще. Вот такое обращение. Вы Это кто охрана. такой? Да почему? Объясните мне, если машина с Европы. Если бы с Америки, припер бы с Америки, вопросов нет. Так, до Верховної Ради, там решаете Євроблях. Я вас Там прошу, решаете Євроблях. Вторая часть, друзья. Во второй части будет очень много интересного. Хочу вам сказать, что для меня э, неожиданно разворачивались события после выхода первой части. А, Значит, мой автомобиль, э, несмотря ни на что, прошел сертификацию. Было это не так просто. Значит, э, хочу пояснить для людей, кто не в курсе, как происходит сертификация. Она состоит из нескольких этапов. Если у вас автомобиль европейский, независимо от того, это евробляха или это не евробляха, он проходит сертификацию обязательную на, на проверку светотехники. Светотехники, тормозов, выхлопа ЦО. В принципе, процедура это абсолютно нормальная, не вижу в ней ничего плохого. Стоит она 1650 гривен, которую я заплатил. Значит, так как автомобиль у меня американский, он должен был быть переоборудован под европейские дороги. А, то есть о чем это говорит? Это должен, должна быть противотуманка, должны быть делать э, поворотники э, желтого цвета, а не красного. Ну, в принципе, для американских авто это эм, не такая большая проблема. Все это дело можно переоборудовать за небольшие деньги. Мой же автомобиль был изначально переоборудован еще в Европе. У меня были э, незначительные замечания от органа сертификации, который очень не хотел, чтобы я прошел сертификацию. Автомобиль мой особо тщательно проверяли, но обо всем по порядку. Значит, эм, не прошел мой автомобиль по нескольким критериям. У меня были в габаритных лампочках стояли светодиоды, они а обычные лампочки, которую я заменил. У меня была задняя тонировка стекла, которая мешала а, обзору вот этого повторителя стоп, вот этой вот фары всей. И у меня была м, неправильно кнопка сделана, настроена, которая включала противотуманку. То есть она включалась вручную, а необходимо это было э, сделать в автоматическом режиме, чтобы когда включали ближний свет, она у вас автоматически отключалась. Все это я переделал, это не составило никакого большого труда, но самое большое замечание у меня было по газовому оборудованию. Э, на отрез институт отказался сертифицировать мой автомобиль, выдавать сертификат в связи с тем, что у меня а, было так называемое переоборудование, стоял газ. О, это знают все, я думаю, а, автолюбители, у которых стоит газ, что это прям любимая тема для всех, и для бывшего МРЭО, для нынешних сервисных центров, теперь для органов сертификации. Человек, у которого стоит газ, это априори какой-то особый человек. Но неожиданно для меня, а, после первой части выхода сюжета по сертификации, откликнулось Министерство инфраструктуры во главе с э, господином Амеляном, который дал распоряжение незамедлительно удивительно, что очень приятно. Я э, напоминаю, что вы смотрите мой канал уже много лет и знаете, что э, было очень много резонансных э, видео по поводу полиции. За всю карьеру этого канала ни разу никто не связался с Министерством МВД для того, чтобы не то, чтобы помочь разобраться в какой-то ситуации, а хотя бы дать какие-то пояснения. То есть не беру сейчас хвалить ни одно министерство, ни второе, но делайте выводы сами. После выхода первого ролика со мной связались представители Министерства инфраструктуры, пригласили в понедельник прибыть на круглый стол на на нараду, которую они собрали по факту этого видео. В понедельник я прибыл в Министерство транспорта на эту нараду, которую проводил а, Юрий Лавренюк, это заместитель а, министра. А, на эту нараду он пригласил всех, почти всех действующих лиц, которые вы их видели в предыдущем ролике. На нее также прибыл господин Ридзюк Рекомендую отдельно погуглить, кто такой господин Ридзюк, что он возглавляет. В принципе, то он отвечает за всю эту сертификацию. Ну и вы сейчас увидите, в принципе, что происходило на этом совещании, к чему мы в итоге пришли. Здравствуйте. Да, извините, немножко задержались. Александр, вот ваш автомобиль. Да. Он был поставлен на учет в Литве. Это американец. Это американец был поставлен на учет в Литве в 2011 году. Правильно? Угу. В 2016 году вы стали владельцем этого автомобиля. Угу. Правильно? Последний раз вы проехали сюда, приехали сюда в шестом месяце 18 года. То есть э, с 16 года, э, 16 года, и вы сами заявили в таможне, что он снят с учета автоматически. Абсолютно верно. Чего? Потому что он не был там застрахован. Давайте так, да, нету диалог не нужен. И это не совещание присвящено конкретно господину Александр, Мне просто задают вопрос. Мы говорим о проблематике да, в целом. На примере вот этом показали, насколько компетентны ваши сотрудники и как они к людям относятся. Если вы мне завтра, ну это отдельно мы разберем, прошу продолжать. Так вот, э, в отношении этих автомобилей. 2006 года 12 лет автомобилей, э, ну, были несоответствия переоборудования, светотехники и так далее. Э, Александр Викторович устранил, сегодня пришел и прошел успешно эту лабораторию, без всяких. Э, ну, до этого он был. Еще осталось э, э по газу сделать. Я начал с поведения сотрудника. Вот видно, что с поведением сотрудника. Его же довели до этого. Дело в том, а, что... довели? А он где работает? Он где работает? Что значит довели? Это если завтра полицейский кому-то даст голову, и он оправдание скажет, меня довели. Извините, довели меня вот эти вот мудаки. Да и выгонят за. А я сам начну проверять силами своего управления. Больше не на дороге. Ваши проверки рост цена в базарный день. Сегодня, Щелкунов, а нехороший и ты заходите туда на полную комплексную проверку. Приказ я подпишу сегодня как исполняющий обязанности министра. Сегодня же у меня до конца дня приказ с докладными. Его, эта сторона, публічна поведінка працівника держпідприємства, яке надає публічні послуги. Ваше підприємство надає публічні послуги? Чи не надає? Надає. Есть еще одно маленькое дополнение. Вот я только что вернулся с вашего института. У меня на автомобиле, на этом же американском, установлен газ. То есть человек, который вез эту машину с Литвы, он установил газ здесь, в сертифицированном центре, который вашим же институтом сертифицирован, сертификат выдан, а, установил газовую установку абсолютно законно на автомобиль, который еще был на учете в Литве. И передвигался на этой евробляхе до момента, когда не вступил в силу закон о том, что ее можно было растаможить. Теперь я приезжаю в ваш институт, и ваш институт категорически э, отказывает мне в сертификации на основании того, что у меня переоборудование автомобиля, у меня стоит газовая установка которую установили по лицензии вашего же института, по вашему же сертификату. И только что я заплатил 600 с лишним гривен для того, чтобы повторно ваши же специалисты, которые сертифицировали СТО, которое мне ставил этот газ, для того, чтобы они еще раз проверили, что газовая установка у меня стоит правильно. Вот буквально, я поэтому и опоздал, потому что я ехал повторно. У нас, э, Министерство внутренних дел уже отменило э, по газобаллонному оборудованию, есть здесь, да, представители? Да, для того, чтобы поставить на учет. Вы отменили что? Э, Э, эксперта, да, или ну, огляд? Огляд. Здесь речь идет о что о другом. ГБ отменила осмотр, Мгм. отменила осмотр. Если стоит ГБУ, Про 67 это называется идти на упрощение. Как здесь есть? А у нас Є нет. ковські правила 67 сертифікації. Если вы говорите, что Кстати, на одном ну, это ж стадии не автомобиль это не целый серьезно. век. Что значит? Подождите, я тут говорю. Без подождите, товарищ. Я вас только что что-то спросил. И перебивать меня не надо. Но выставлю за дверь. с увольнением автоматически. И не улыбайтесь, потому что звонки не пройдут. Я уже понимаю, кто мне сейчас звонит. Я не улыбаюсь. Где вас учат? Это у вас такие же и подчиненные, что перебивают людей, мне слова не дают сказать по э, реестру, который вы предлагаете. Да. Он э, по ВИН-коду что дает, какую информацию? А, он дает полноценные данные по европейским автомобилям. По европейским автомобилям. И по американским есть отдельный сайт, э, который есть стандарты. Э, как вот мы тогда с э, а, а, Антоном прорабатывали этот вопрос очень плотно, он тратил свое время до 9 вечера, я даже был удивлен. Ну, э, и там есть э, стандарты, которые раскрывает этот сайт американский, И, соответственно, есть обычные цифры. Выброшено столько, столько, столько, столько. Ну, испытания. Берем эти цифры, берем нормативы евро и приравниваем. передає доступ до цих ресурсів. Офіційно листом, ви як там Как фізична скажете, я особа, Ніконов Дмитро, чи там підприємець, неважливо, можете як фізична небайдужа особа. Передаєте право користування інституту е- доступ до цих ресурсів. возможно, публічно для всіх митниць. Публічно для всіх митниць, в тому числі. Ви можете окремо заслати на кого ви бажаєте. Я маю на увазі, якщо ви передасте це уповноваженому органу, в даному випадку він у нас державний один, наш міністерський, ви передаєте е, Ви визначаєте відповідальну особу, яка з 9 по 19 годину, чи там по 18 годину 30, 30 буде сидіти на запитах, ви зробите електронну адресу інституту, відповідно, яку прийшлете нам сюди, ви на ці ссылки і вже дасте е, електронну адресу того працівника, який з ранку до вечора буде сидіти лише на цій, е, на цій інформації. І коли, е, чи то митниця, будь-хто е, інший уповноважений орган, будь-хто вас буде по цій адресі вашого працівника запитувати інформацію про е, належність того чи іншого авто до тої чи іншої категорії екологічності, онлайн дається відповідь. І е, якщо необхідно буде це вложити на якийсь бланк. Е, інституту і ставити мокру печатку, ну, це робиться, це ми зробимо безкоштовно. Я останнє наголошую по етику публічної поведінки державних е, працівників державних підприємств, які надають публічні послуги. Завтра, е, пане Анатолію, ви мені доповідає, як ви провели службове розслідування по цьому хаму, мене просто слів більше немає, який сидів там на прийомі документів князьок м'ясного розливу. Ви доповідаєте про те, що він звільнений. Це перше. А паралельно э, зараз ми зберемося в мене в кабінеті начальник антикорупції, начальник аудита, ви Антон Васильович, ви І ми приділяємо план перевірки по інституту. Воно лишнім не було. А для стимула, так тим більше воно буде лише краще. Дякую. І хто б що не говорив, там євробляхи, не євробляхи, це наші громадяни які мають на це повне право згідно чинного законодавства, розмити цей автомобіль у свою приватну власність. І всі органи сертифікації, в тому числі наші держави, мають піти на спрощення, тому що у людей пільгового періоду залишилось близько двох місяців. І вони не мають ходити по великому колу, щоб отримати сертифікат. В той час, коли система постановки на облік в МВС займає 10 хвилин. Немає такого. Всі скарги, які ще будуть далі, надсилайте на трибуну. Мені, міністру, ще раз вдячний. Але ми вжиємо сьогодні захід, роз'яснення четвер затвердимо методичні рекомендації, вивесимо на сайт. І е, робота має цю напрямку бути зрозуміла всім. Як і керівництво міністерства є, так і простому народу. Дякую. Скажіть, як нам буде? еще раз? Как нам быть? С чем? Ну вот с нашей машиной. Ну что, все хорошо, кроме газового баллона. Ну, хорошо, смотри. но как нам быть? Я ну, с газовым ну, баллоном... Ну, подожди, ну, ну, ну ты, ты, ты не уважаешь ни себя, никого другого. Ну, ну. во-первых, ну, я не хочу вам хамить, но мы не переходили с вами. Я все-таки хотел бы с вами разобраться. С я на, на что не переходил? На ты. Ну, а я так... ты не говорил. Смотрите, эти документы... А мне меня есть оригинал, зачем я вам показываю? Смотри, да? Ну, оригинал. Ну, я же не стесняюсь, я же не просто как привез. Я прекрасно видел, что там написано. Вы думаете, я до этого не смотрел, что ли? Смотрел. Я поэтому вам их и привез. Пожалуйста. Ну, мы вам помогаем. Пожалуйста. Дело в том, что э, в законодательстве Украины написано, что они должны пройти испытания, ваши, ваш автомобиль, поскольку на него нет евро. И что записать, скажите, что вам записать в документ? Какой евро? Да вы напишите по мне евро-2. Уж не ниже, а на евро-2 уж точно. Ну, уж точно не ниже. Вы проверили ЦО, все в порядке, все хорошо, все отлично. Почему я машину не могу поставить на учет? Да мне не надо комментарий, мне просто надо сертификат. Комментарий я услышала от вашего института уже столько раз. Уже очень много раз я услышала комментарии вашего института. Я хочу понять, как мне можно не жить в Киеве, не подым... до министерства. До... Ну да что, вот можно, абсурд, можно согласитесь, я абсурд. Скажу, в каком мы состоянии? В каком? Мы не выдаем никаких дозволов. Мы не регистрируем автомобили. Мы Дайте мне сертификат, чтобы я мог поставить. Мы, не, мы отвечаем за что? Так без Вы вашей нам обратились, не ставят на учет. Господи, 6-8 органов. Хорошо, а я хочу к вам. Хорошо. Вы самый лучший Хорошо. институт. Потому Хорошо. что за вашей подписью работает многочисленное э, количество СТО по всей стране стране. И вам при чем тут СТО? Ну как это при чем? Ну, за ваши... Не ну, за нашей подписью. Вот это сертификаты ваши. Э, ну вы конкретно, вы лично на подписывали? Нету. Нет, ну Нет, как? лично я не подписываю. Ну а вот это чья подпись? Нет. Вот это. Вот ну, это Редзюга. Так моя. Вот ридзюк написан. То есть это, это, не, это не, вы не давали сертификат. Это Заступник, копия, наверное, какой-то. Сертификат, да. который закончился в 16 году. Это вы подписывали в 16 году? Нет, не я. Ну ваша фамилия стоит. Фамилия стоит. Потому ну, что Роспись там не Это заместитель, у меня есть приказ, А, который он имеет право. Ну тогда представитель сделал, тут дело, что не заместитель, а ваше. Хорошо, скажите мне другой вопрос. Раз уж я физически здесь, и приказ будет четверг. И машину мою проверили. И газ сейчас вот проверили тоже перед отъездом. Я могу не приезжать к вам, а уполномоченное лицо сделал, чтобы он пришел и получил эту бумажку. В четверг, когда будет уже приказ. Да. Прошел все. Тогда не ну, нужно. Ну, есть вопрос. Сегодня устранил все. В машине есть вопрос? Она не нужна вам? Это же вот, а что, Вы экспертизу машины можете сегодня Уже проверили всю, я все устранил. Ну, Нет, даже не сказал. Газ. Что в четверг? По евро. По этой схеме, которую утвердит министр тот же день. Так, а не надо будет проводить уже испытания. Надо будет просто бумагу. Зараз просто... Надо ему машина будет в четверг, когда министерство подтвердит. В состав экспертизы Это уже провели. Уже завтра утром будет? Нет, я хочу уехать отсюда. Я здесь пять дней. Я сейчас могу подъехать. Сейчас. поеду. Дайте команду, я поеду. Пусть фотографируют мою машину в пятый раз. Пожалуйста. Если вы заявку сделали, Договор заключен, более все работы провели. Да уже заключили, уже заплатили мы 1650 гривен. Все, поехали. Теперь, ребята, давайте разберемся, что же все-таки получает простой автолюбитель после решения Министерства инфраструктуры. Значит, прибыл я на нараду а, не сам, а с Дмитрием Никоном, это руководитель компании «Автоэнтерпрайз». А, Дмитрий внес предложение Министерства инфраструктуры предоставить доступ к официальным сайтам в интернете, которые а, дают информацию по ВИН-коду не только европейскому, но и американскому. Также доступ к таблицам, а, о которых целый институт не подозревал, а, по моему мнению, конечно же, знал, но просто не хотел ими пользоваться, а обелечивал всех на 800. Получив доступ к этим таблицам, институт теперь без определения а, на стенде, а, без стендовых испытаний может определить, а, к какому уровню евро относится ваша машина. Грубо говоря, если у вас автомобиль привезен с Америки, даже а, не через Европу, а напрямую из Америки, который был выпущен до 2010 года, а именно за такие автомобили вы должны были заплатить 8100 для определения евро, а, институт обязан вам бесплатно, я подчеркиваю, по электронной почте, либо если вы хотите лично прибыть, выдать бесплатно подтверждение того, к какому уровню относится вас, ваш автомобиль. Теперь же после утверждения Минтранспортом а, от 20.12.2018 а, данный метод определения евро по таблице является официальным, и вам не надо больше проходить никакие стендовые испытания. Данный а, сертификат будет котироваться не только для органов сертификации, но еще и для таможни. Смело вы посылаете запрос по электронной почте, получаете ответ. С этой бумажкой идете как в таможню растамаживать свой автомобиль при необходимости, так и ставить машины на учет. Больше вы ничего ничего не платите. Это касается, еще раз повторяю, не только евроблях, касается всех автомобилей, которые прибыли на территорию Украины, будь то с Америки, либо в моем случае через Европу, но были произведены в Америке, больше не надо ничего платить. Также хочу поблагодарить отдельно Министерство транспорта за то, что они разобрались молниеносно в этой ситуации. Хочу сказать спасибо Дмитрию Никонову, который помог открыть э, глаза целому институту на те вещи, которые они и так знали, но упорно не хотели их видеть. От себя же хочу сказать, ребята, э, не стал бы я больше связываться с э, кустарными так называемыми называемыми сервисами сертификации, которые предлагают сделать сертификат в некоторых случаях даже без присутствия автомобиля. В моем случае до начала этой сертификации мне предложили сделать в городе Запорожье на эту же акру сертификат за 3,5 тысячи, можете это видеть. А, отказался я и не пожалел, что поехал в этот институт, потому что действительно удалось протолкнуть такую важную норму, как определение евро без а, стендовых испытаний, без абсолютно дебильных стендовых испытаний. Очень приятно, конечно, что у наших украинских институтов есть есть такие дорогостоящие стенды, и нам показали, как он выглядит. Это действительно очень серьезный и шикарный стенд, который надо окупать, а, который действительно может определить евро. Но, к сожалению, граждане не способны на сегодняшний день платить 8100 для того, чтобы определять те вещи, которые и так все понимают и знают. Подписывайтесь на канал. До новых видео. Теперь мы идем ставить машину на учет. Поэтому, господин Криклей, мы идем к вам. До встречи.